Hoy vamos a hablar de las picardías de Mancera, che En las novedades, no vivimos una crisis política, siempre hemos vivido de la chingada. Querido Distrito Federal. No, Fray, ya no se llama Distrito Federal. ¿Quién dijo, cabrón? Pues el pendejo este de Mancera, ¿no? Mi puta acta de nacimiento dice, nacido en el Distrito Federal. Querido Distrito Federal, hoy entre vigor el nuevo Hoy no circula. Y se los voy a explicar, es igual al anterior. Solo que las verificaciones serán más caras, los brincos serán más caros, habrá más corrupción y nosotros siempre tendremos el chile más adentro. ¿Qué haces, Fry? Sacándome el chile lo más que se puede. Fry. ¿Qué pasó? Deja el sobre. Pero... Todavía no nos pagan. Ok, pero es que no era pago. Estaba imitando a algunos de nuestros políticos mexicanos con las liguitas, con los sobrecitos, con los portafolitos. ¡Fries!